سلام دوستان آکالیس هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو امروز با همدیگه میخوایم بریم منابع جمع کنیم غذا به دست بیاریم و از ویدیوهای بعدی ساخت و ساز رو شروع کنیم Let's go خب بچه ها الان یک پنده دقیقه هست که ما اینجا داریم گشت میزنیم و خب از این درخت پیدا کردم و میخوام سبلینگش رو جمع کنم ببرم خونه که دیگه مجبور نباشیم بیایم اینجا و یک چیزی که باید بهتون بگم اینه که تو آبیت 16 قابلیت های خیلی زیادی به hoe اضافه شده و دیگه hoe هم جزو ابزارهاییه که واقعا براش براش باید منینگ و از این چیزا بگیریم با hoe خیلی سریع و راحت میتونیم برگه رو خراب کنیم و اگه روش فرچون سه داشته باشین احتمال داب کردن خیلی زیاد میشه در ضمن این hoe به درد برداشتن هیبلا میخوره که واقعا عذابی هستن انگار علی یک فنی داره میزنه ببین این چیکار میکنه علی اگه از اونجا بیفتی فاتحت خونده است خب وقتشه که منم یک فن قشنگی بزنم اینجا بلاک لازم دارم بزنم زیر پام برم روی درخت و بعد با او همه برگا رو جمع کنم این از این هوی منو به این دستم و با این سرعت نظیر تازه این هوی آهنیه هوی دایموندی مراتب از این تره شت ترکید نرتی من مندینگ رو واقعا لازم دارم سه تا بسته دایمونی دارم که باید حتما براش منینگ بگیرم خب بعد چند دقیقه یک روستا هم پیدا کردیم پوشم پر سیزنی میمونه دیگه هدفمون فقط غذایه دیگه هرچی که اینجا بود قارت میکنیم این قحطی زده ها یا غذا ندیده عمل میکنیم اینجا او چه فلینت مرسی ممنون چی؟ یک امرال 16 تیر حیف که امرال ندارم وگرنه ازش میخریدم از این بلا هم که اینجا هست او این دیگه چیه اینجا تا به حال خونه مخروبه توی ویلیج نگیده بودم نه انگار مالی نیست هیچی توش نیسته عجب روستای مزخرفی بود ما اینجا اومدیم فقط این سیدا رو بردارم که رفتم خونه بکارمشون یس همون هنوز داریم سویت بیری میخوریم ما این یعنی چه بدبختی اه. علی کجایی تو؟ پیدا کردم خب انگار یک پورتال مخروبه یه پیدا کردیم او silk touch! واقعا اینو لازم داشتم واقعا اینو خیلی لازم داشتم اینجا gold نداریم ما <laughs> نه انگار شانسمون خوشته از این حفاظ که اینجا gold باشه این چهارمین پورتال مخروبه که من تو این season پیدا کردم بریم دیگه خب بچه ها الان یک یک ساعتی هست که ما همینطوری برای خودمون داریم میچرخیم و کلی آیتم جمع کردیم کلی لود کردیم و حالا باید بیشینیم تمام غذاهامون بپزیم علی از این که مخصوص غذا درست کن آره همونم هم که دستته یک چهار پنج درست کن که غذاهامون رو باهاش بپزیم خب دیگه فکر کنم کافی باشه الان هم اینونتوری من پره هم inventory علی و دیگه بعد برگردیم خونه غذاها رو پختیم و دیگه همه چی اوکی شد برمیگردیم خونه ما و بعد میرسیم سر وقت کار هستیم باید mending گیر بیاریم کلی کار داریم که باید انجام بدیم این گوشه مرغ میزان بپزن حداقل تعدادشون کمه خب دوستان بالاخره برگشتیم خونه خودمون حالا بشینیم بگردیم دنبال مندینگ و کارامون را بندازیم بچه ها الان با یک چلنج برفازی خدمتتون هستیم و به نظرتون کی دهنش بیشتر سرویس تو این بازی What the hell علی کجایی <laughs> چه از رنگی تو علی که جا خوبی قایم شدی مرسی ممنون علی بخواب که الان زامبی اسفان میشه اینجا هیچ سلاحی هم دست من نیسته بگی بخواب سری بخواب دیگه نزن و جان من برف ندارم بذارم یه دونه بیل درست کنم بیل چوبی دایموندی حیف واقعا گفتم بیل چوبی آخر سر اومدم سنگی ساختم یه چیز دیگه هم که هست که ما باید خیلی سریع بیایم چی بهش میگن اسمش چی بود فراموش کردم من آره یک جای برای نظراتون درست کنم نظراتون رو بزنم اونجا و روال عادی خودمون رو پیش بریم چرا من هر وقت یه قولی میدم دقیقا روز بعدش شاید اتفاق بیفته تا اون سری تموم بشه واقعا الان این یعنی من همچین قول دادم فرداش مردم علی نزن دارم ایونتری رو مرتب میکنم عجب جایی هم سنگر گرفته علی کجایی تو فکر کردی نمیدن اون بالا کوی. و اگه سطل آب برم بزنی سرویس هم میکنی یه به حساب خودش میخواد زنگ بازی در بیاره چطوری برم بالا بالا که نمیتونم برم بعد منتظر باشم تا خودش بیاد پایین فعلا بریم زیر کوه سنگر بگیریم هر جایی نگاه میکنم غیر از زیر پای خودش خب انگار داره میاد بیرون بیا فقط تو بیا زدمش زدمش خورد خب. دو تا از نا خورد خب تو ملاجش پوکید بس فرد میکنه نامرد فکر کردی نیستی من فکر کردی من میزنم همین راحتی منو بزنی اهک شت از این فن استفاده کرد این برفا بگی باهاشون کیف کن همه چی خطا رفت <laughs> من همه رو به تو هی برف دارم برف بگی فقط تو ملاجش داره برف جمع میکنه به حساب اوه اوه اوه اوه خطری شد در رو اهه چی شد <laughs> همه خورد تو صورتش جی جی وان پلی دوباره مکس <laughs> کرده وو هرچی جای رد شد برفم دیگه که اومد این همینطور شت با دست همه میزنی نامرد این هم بگیر خب دیگه بسته اه. کردیم ولی همون دمیش خود واقعا جالبه خب بچه ها الان من یک لکترن دستم گرفتم که بریم به اون ویلیجرهای بدبخت و در ای که توی تابور گذاشتیم شوق بدیم و ازشون حسای بیگاری بکشیم دیگه هدفم از این اپیزود گرفتن ملینگه میلینگ رو بگیریم میشه به کلنگ و بعدش همه چی شروع میشه نه فکر نکنم اینا شغلشون رو بردارن علی بذارشون داخل ده بذار دیگه چه بایسته نگاه میکنی آها نایس شت این که آشخاله برش علی برش من عکس ندارم آقا بالاخره بعد سالیان سال مندینگ رو پیدا کردیم با ده امرال حالا فقط بعد امرالاش رو جور کنیم که راه خوب براش سراغ داریم یک ویلیجر داشتیم که اما استیک میخرید در واقع الان تمام این چوبا تبدیل به استیک کنم هر چه که علی داره بهش میپوشه هر هم که من برای چوب دارم که بهش بفروشه امرالد لازم برای این کار در میاد شاید حتی بتونید زره های دایموندی بونه با امرالد بخری اینا هم بگیر این دیگه آخری شهری یه استکلاگ به فنا رفت خب دیگه کتاب نداریم من کتاب بیارم آقا بالاخره مندینگ بالاخره مندینگ رو گرفتن اولین ترید ما ها من علش رو مندینگ خریدن امرالاش مال تو مندینگش مال من فقط حیف که هنوز انویل نداریم وگرنه همین الان میرفتم چش میگن این کتاب رو میچسبونم به کلنگم تمام آهنان خرج زره تو شد علی اینجا که پره جا نداریم تقریبا نصف یعنی پیلای لازم برای رفتن به اندم داریم الان که تیرکمون هم داریم ما اگه یک اینچنتی به اسم اینفینیتی گیر بیاریم میتونیم بریم بزنیم دراگون رو سرویس کنیم روی هارکورد دو به تک دراگون ازشون چی خریدی علی اوه نایس تیرکمون گرفت خب علی جون بگی بخواب که الان زامبی اسپان میشه میزنه پارا میکنه خب بچه ها این از ویدیوی امروزمون امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین حتما توی کامنت ها به این قسمت های بعدی رو چیکار کنیم و همین دیگه حرف دیگه ندارم دیگه با آخرهای کار داریم نزدیک میشیم که توی یک قسمت قبلی کنون فارم گذاری بسازیم من الان اسلاین فارم ما فارم و هر فارمی رو که در دسترس باشه میتونم بسازم خب بچه ها تا ویدیوهای بعدی اپیزودهای بعدی خدا نگهدار شت <laughs> چه جای خورد